हर बच्चे में कुछ खास हुनर होता है जरूरत है इस हुनर को तराशने की बुद्धा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल इसी हुनर में निखार ला रहा है यहां बच्चे अपने लक्ष्य को एक सकारात्मक दिशा दे पा रहे हैं सुविधाएं सात एकड़ में सुंदर परिसर सुंदर एवं सुसज्जित कक्षाएं अंग्रेजी पर विशेष ध्यान सभी सुविधाओं से युक्त कंप्यूटर एवं साइंस लैब विशाल पुस्तकालय खेल कूद के माध्यम से प्राइमरी शिक्षण नियमित योगा कक्षाएं बच्चों की दैनिक एवं मासिक रिपोर्ट बी ऐप द्वारा भेजी जाती हैं। कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं हर प्रकार के खेल के लिए विशाल खेल का मैदान conference room for personality development, interpersonal, social skills and career counseling, smart classes, preparation for NTSC, NEET, IIT, free robotics, artificial intelligence and coding, art and craft room, regular health checkup, physiotherapy and naturopathy lab, CBSE curriculum, hostel facility CCTV and GPS-equipped buses. For more information, please contact Buddha International Public School, Kurampur Chowk, Kharkhoda, Asodha Road, Kurampur.